नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव रावत है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की महत्वपूर्ण सूचना ये है उत्तराखंड सरकार ने 424 कंडक्टर की भर्तियाँ निकाली हैं जिसका नोटिफिकेशन 12 सितंबर 2017 में आया था और इसकी लास्ट डेट 11 अक्टूबर 2017 है इसके लिए क्वालिफिकेशन 10 प्लस टू होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 42 वर्ष इसका selection process written examination and personal interview है इसकी application fees OBC and general के लिए पाँच सौ रुपये S C and S T के लिए तीन सौ रुपये इसको हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू बाकी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो Please subscribe my channel and like and share my video. Thank you.